Bem-vindo à aula 5 do curso A Jogada de Gamificação de Finanças Pessoais. Nas últimas aulas a gente falou sobre o círculo social, a camada do corpo, a camada da mente o coração. Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre projetos num sentido mais literal, né? É, começando sobre um, uma dimensão muito importante e que separa basicamente um, um lado que é o círculo mais íntimo desse sistema, que é você e a sua, a sua própria, o seu corpo, a sua própria forma de expressão, enfim, a pessoa física que você é, né? E dali para fora, dessa, da quarta camada para fora, você passa a ser uma pessoa mais jurídica. Né? Nem, não, não obrigatoriamente, digamos, tem gente que nunca abre uma empresa e mesmo assim alcança é, um cargo alto numa corporação ou no funcionalismo público, alguma coisa assim, mas é, dali em diante você passa a atuar no mundo mais como uma, uma uma entidade jurídica mais burocrática né, do que a pessoa física que você é. E tudo começa a partir dessa camada. Essa camada ela é importante porque a partir do momento que você desenvolve uma obra autoral, seja ela científica ou artística, você começa a construir uma marca pessoal que é essencialmente o que vai tornar o seu nome um nome reconhecido, que vai agregar capital simbólico ao seu nome e o que vai permitir que você tenha poder de influência em qualquer é, área do conhecimento, área profissional. Bom, o poder ele vem da autoridade. E ter autoridade é você ser autor de alguma coisa, então, é, nessa camada, a gente vai representar os seus trabalhos autorais, seja ele mais do lado artístico ou mais do lado científico. Mas você vai representar esse, essa obra que se caracteriza é, pelo, pelo seguinte. Uma obra é um trabalho de vida, um trabalho que se faz de longo prazo, e é um trabalho que a pessoa faz é, mais voluntariamente, ela faz de uma forma é, por próprio interesse, por, por é, amor e, e gosto pessoal por aquele tipo de assunto. A palavra obra deriva da palavra latina opus, que tem essa, essa significado, né, que é um pouco mais, digamos, é, existencial, um pouco mais espiritual, né, é, digamos, aquilo que você veio ao mundo para fazer, e, mas também é uma palavra que tem um significado bem é, importante na, na, na análise financeira, basta a gente olhar, por exemplo, o que é construir uma casa, né? uma Casa é um ótimo exemplo do que as pessoas consideram patrimônio. E quando a gente fala que está construindo uma casa, a gente está fazendo uma obra. Né? Então, é, a casa ela também é uma referência interessante sobre quanto tempo leva para fazer uma obra. Uma obra nunca é uma coisa que se faz em poucos dias, em poucas semanas. Ela tende a ser uma coisa que se produz ao, ao longo de um trabalho muito prolongado de pesquisa, de estudo ou de trabalho mesmo, né? E que leva a algo que se produz depois de meses, anos de dedicação.